Bé, ara que ja sóc mig famós, tinc la guitarra desafinada i tot això, doncs us cantaré una cançó que es titula L'autògraf. Si vols un autògraf meu, jo te'l donaré, jo te'l donaré, però primer, però primer, m'has de fer famós, m'has de fer famós per tot el món, ho has d'aconseguir, ho has d'aconseguir, abans d'anar a vàter i fer un vídeo. Si vols un autògraf meu, jo te'l donaré. Abans de tocar el dos, vaig aconseguir, vaig a tocar, aconseguir a, per tot el món. Si vols un autògraf meu, jo te'l regalaré. Però primer, però primer, vaig a fer famós, vaig a fer famós per tot el món. Vaig aconseguir, vaig a aconseguir abans de fer pipí. Si em trobo una noia guapa, la saludo amb la mà i li dic hola, la saludo amb la mà, hola, li faig l'ullet, li faig l'ullet i la crido amb la mà, i la crido amb la mà. Ella s'acosta, ella s'acosta i em fa un petó, muac, i em fa un petó, muac, i jo m'enamoro de debò, m'enamoro de debò. Pero por desgracia era un pato de goma cuac cuac. Un pato de goma cuac cuac. De pato de goma cuac cuac. Que me lo puso en mi cara cuac cuac. Y hay que asco me dio. Un kilo y medio de patos. Un kilo y medio. Me comienza a en catalán y acabo en castellano. Esto significa que tengo un ano. Oh, oh, oh, oh, Muchas gracias para Noeles de todo el mundo. Ahora sí pero también puedo dimitir. ¡Ya! Vieja y... Eh, no traen culo guitarra porque... Eh, no. Porque yo la... ¡Au! Repetición. ¡Au! Porque yo la guitarra me lastimo tan... Es la guitarra. Y yo no la sé tocar, pero la sé tocar. Mira, muy maca, muy fineta, muy guapa. Pero... No la sé tocar. De otra manera. Y eh, por eso yo canto en catalán, ahora mismo no, pero yo no sé tocar bien la guitarra. Y voy cantando, yo voy flipando, quiero llegar a ser el mejor cantante, guitarrista de pop catalán. Y por eso... vamos transformamos um pop que tem três carros.